කිව්ව කතාව සමා මොකද මම කොළඹ ඉඳන් නෙමෙයි ආවේ මම හිටියේ ලන්ඩන් වල එතුමිය තමයි මගේ ජෙනරල් මැනේජර්ගේ වැඩ කරන්නේ එතුමිය කිව්වා පළවෙනි සැරේ ආවම පුදුම වෙනසක් දැක්කව වෙන තැන් වල වගේ නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටියට ඕනකම තිබුණා මම එන්නේ හිටියේ තව ටිකක් දවස් පහ වෙලා මට කිව්වා කොහොම හරි මේකට යන්න එන්න ඕනේ කියලා මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා මගේ මේ ළමයි ගැන කරන්න අතර අපරට මම දවස් ටිකේ තවත් තුන හතරකට ගිහිල්ලා මේ ළමයි ජීවිත තරංගය ඇමරිකාවට ඒ ගිහිල්ලා ලන්ඩන් වල ඒ රවුමක් ගහලා මම මගේ ගෙවල් මම ලන්ඩන් වල නමුත් මම කොහොම හරි හිතාගත්තා මේකට එනවාමයි කියලා. කොළඹ ඉඳන් නෙමෙයි මම හදක් මාත 10කටත් යන්න ආවේ. මොකද හේතුව මට මේ විසිනම් කිව්වා මේවා මේ පළාතට මේ ගමට මේ අපේ සභාපතිතුමා හරිම උනන්දුවක් තියෙනවා මොනික මැතිනියත් උනන්දුවක් තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න කියලා. එතකොට මට නෑවිත් බෑ. මම කොහොම හරි ආවේ එක. මම දැන් කතා කරන්නේ නැත්නම් අම්මලා තාත්තලා. මට චුට්ටක් කියන්න පුළුවන් අත උස්සන්න පුළුවන්ද කවුද අම්මලා තාත්තලා මෙතන ඉන්නේ වගේ ළමයි. ඔයගලන්ට ඇහෙනවද මං කියන දේ? හරි. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට නම්මලා තවත් අම්මලා ඉන්නවනම් ඉස්සරහට මොකද මට අපෝ ඔතන ඉස්සරහට කමන්න ඉස්සරහට මම කමන්න. මොකද මොකද ආවම මොනවා කියනවා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිට තාම දුර බැහැර ගෙවලා මල්ලේගොඩ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික් පැනලිම් ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය නිහාල් කාරීවසම් මැතිතුමා නිහාල් කාරීවසම් මැතිතුමනි ඒ වගේම මේ ආයතනයේ කල්පනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමිය ප්‍රධාන නිලධාරී සියලු දෙනාගේ අවසරයි ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ කාර්ය සම්මාන දෙකන්දුමිය අපේ සල්ලිනේ මහින්ද විද්‍යාලයේ අපේ විජවල් ප්‍රතිමා මුතුමා ඒ වගේ මහජන බැංකුවේ කවුරුනා තාත්තා එතුළු නාවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ අපේ මහත්මා ඒ වගේම මෙම වැඩසටහන සඳහා පල්ලේපොර කොටාසේ ඉතාම කැපවීමෙන් මේ කටයුත්ත දින ගණනාවක් පුරාවටම මහන්සියලානේ කටයුතු සංවිධානය කරන පෙන්වනිකාත් මහන්මිය වගේ පෙර පාසල් පිළිතුමේ ඇතුළු සහභාගී වෙලා සිටින සියලුනාගේ අවසරයි එවැගේම ආදරණීය දෙමාපියෝනි සියලු දරුවන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි අපේ මාධ්‍ය වේදිකාවේ අද ඊටාම වැදගත් අවස්ථාවක් මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න යම් විශේෂ ප්‍රමාදයක් සිදු වුණා අද මම හිතන මේ කාලකුණික මේ තත්ත්වයේ දෙවිදුනේ තාම අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක්. අද අපි වුණත් ගෙදරින් එළියට එන්න නිකන් කම්මැලි කරලා තිබුණ අවස්ථාවක්. නමුත් දැන් යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් වෙනවට උදාහරණ ලැබෙනවා. ඒ නිසාම අපේ මේ දරුවන්ගේ සහභාගීත්වය යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තිබුණාට අපි ඊටාම සතුට වෙනවා අද මේ දරුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කරන්නට මේ නියෝගය උනන්දුලා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික් රිලෙක් ආයතනයේ ඒ වැඩසටහන පිළිබඳව එදා අපට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. ඒ නිසා මේ කුඩා දූදරුවන් එදා මේ ක්‍රීඩාංගණයට අරගෙන ගිහිල්ලා පුදුමාකාර සතුටක් වුණ ලැබුණා. ඒ වගේම වුන් තුල සංගලලා තිබුණු හැකියාවන් ගොඩක් ඉස්මතු කරලා ගන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ සම්පත් ගායකින් මම කළා කටයුතු කරා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් අපි එක තැනකට මොන කරගෙන ඉන්නේ නැතුව එක තැනකට මොන කරගෙන ඉන්නේ නැතුව ඕන්ගේ හැකියාවන් දිනු කරගන්නට අනෙක් දෙන ආයතනයක් හැටියට ලංකාවේ මේ ආයතනය අපේ කටයුතු කරනවා. ඒ නිසාම අද මේ ප්‍රතිඵල ලබන්නට පල්ලේපොළ කොට්ටාසේ ආදරණීය උදවවන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි මම හිතනවා අපි කරන ගොඩාක් වැඩසටහන් වලදී මට නම් මේක වටිනවා. අපි හදන පාරවල් වලදී අපි හදන පාරම් බෝක් වල වැඩිය අපට මේ දරුවන් වෙනුවෙන් මේ සමාජයේ අවශ්‍යම රැකවරණය අවශ්‍යම දරුවන්ට මොකද ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ හැකියාවෙන් යම් කිසි අනාගතය සතු කර ගන්න පුළුවන් නම් අනාගත ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ජාතික මට්ටමට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වන දේ. මොකද අනික් දරුවන්ට ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථා සලසා දීම පිළිබඳව ඒ වගේම මේ මාතෘ දිස්ත්‍රික්කයට පල්ලේපොළ පොලිස් සභාවට එන ඒව පිළිබඳව අපේ සිංහල අපේ වෛද්‍ය තුමන්ට මගේ කාලේවසම් වෛද්‍ය තුමන්ට මගේ ගෞරවනීය උදවේදී මේ අවස්ථාවේදී පල්ලේ පොළ සමස්ත ජනතාව විසින්ම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ආයතනයේ දා අපේ තුමාගේ නිර්ධාරණීයව පැමිණියා. ඒ නිසා ඕල් මම හිතනවා පුදුම විදියට දරුවන් ඊටාම මේ කෙටි කාලය තුළ ඕන් ඕන් වෙත ඔවුන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යනකොට ඔවුන්ගේ සේවය, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කැපවීමත් අපි මේ අවස්ථාවේදී අගය කරන්නේ. ඒ නිසාද මම හිතනවා අපේ කොන්දොන්තුමා සහභාගී ලබන්නේ තුමා දන්න අධ්‍යාපනය ගැන මේ දරුවන්ට කොහොමද අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පෙළේම විද්‍යාලයක වාද විනාශ විද්‍යාලයක ගෞරවණීය සහභාගී වෙලා සිටිනවා. ඒ නිසා උන්ට හොඳ අධ්‍යක්ෂකෙක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යනකොට මේ ප්‍රාදේශ සභාවක් ඇදීට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ශක්තිය ධෛර්යය අපි ලබා දෙනවා ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනකොට ඇතිවෙනා වූ ගැටලු වලදී අපි අවශ්‍ය මැදිහත් වීම සිදු කරනවා ඒ නිසා අද දිනේ තුල අපේ මේ සභාව තුළ මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරත් අපි ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපේ මේ නගරයේම එන අපේම මෙතන නගරයේ තියෙන විහාරස්ථානයේ හොඳ ශාලා තියෙනවා මේ ඉඩකට තියෙනවා ඒ වගේම වෙන වාසුකම් තියෙනවා ඒ ටික ඒ ඒ යටතේ අපි මේ පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යන අවශ්‍ය කරන පාර්ශ්වයන් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්න අනතුරු අපේම කියන ගොඩනැගිල්ලක් අපි අලුත් දෙයක් කරන්න දැන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුත්තරීය කිරීමෙන් පසුව පන්දිදී ප්‍රදේශයේ මාගේ ආසන්නයේ නිරෝධ දෙවිඳක මේක පවත්වාගෙන යන්නට අපි අය අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා වෛද්‍යතුමනි මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ අද ඔබතුමාගේ ආයතනයේ කරන්නේ ඉතාම විශිෂ්ට මේවරක්. ඒ නිසා ඒ විශිෂ්ට මේවර සඳහා පල්ලියපොළ ප්‍රදේශයේ තෝරා ගැනීම ගැන මම යම්තවරක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රදේශයේම තෝරාගෙන ඉන්න ඒ සම්ප්‍රදායිකව තමයි මේ ළමයින්ට මේ කටයුතු කරනවා වගේම පුදුම විදියට මේ අක්කා මේ මේ නිර්මාණ මේ හැම දෙයක්ම එයාගේ අතින් තමයි කරන්නේ. මේ අපේ ඉදිරි කියන කොයි පොරකට පහන කරා. මේ මල්වාස් එකක් මේ මොනිකා මාත්මේ අතින් කරලා ඒක අපිට හිතා ගන්නවා. නමුත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පොල්කට පාන එන බිත්ති සැරසිලි බිත්ති සැරසිලි කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඒ පළාතේම සම්මාන දිනාගෙන තියෙන ඒ නිසා මෙතන මේ කලා හැකියාව එකතු කරගෙන මේ දරුවන් සේවය කරලා දෙන්නවා අපේ ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම මේ වැඩසටහන සම ප්‍රකාරයෙන්ම අන්තිවතරන් එනවා ඉතින් එකපාරට උස්සන්න පුළුවන් දාන්න එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි අටයි අට දෙනා දීදී ඉස්සරහට මාත් මොකද ඔයගොල්ලෝ තමයි ඉම්පෝර්ට් ඇත්තෙන්ම මෙතෙන්ට ඉම්පෝර්ට් නාය ඒ කාර්ය මණ්ඩලය අනිකුත් මහත්මයා මේ ප්‍රසිද්ධ දාගේ අවසර දෙමව් දාගේ අවසර දෙවදරුනි මම කතාව අහගෙන ඉතිය ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි දන්නවා කියලා තමයි දේවල් දන්නේ නැහැ නේ කියලා තිබුණා එක වෙලාවක දැන් ඔය මම ඉස්සර රාජසභාවට ඇවිල්ලා හැමදාම ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා පත්‍රේ පත්‍ර සියල්ල කියවලා තමයි යන්නේ ඒක පුදුද්දක් දෙන්නේ දැන් නෙමෙයි නෑ ඉතින් මම දැනුම කියන එක බොහෝ බොහෝ වෙලාවට ලබා ගන්න බොහෝ උත්සාහ කරනවා. ඒක ගන්නවා. දැනුත් ගන්නවා. දැන් ඔය මොකද මේ මේ සාක්ෂණය ලියුණින් තමයි තමයි පත්තර එහෙම කියවන්නේ නැත්තේ. බැලුවාම දැන් මේ වෛද්‍යතුමා මම නොදන්න එකක් අද කියලා දුන්නා. ඔලිම්පික් මම කිව්වේ දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. එකක් මම අහලා තිබ්බේ ওই පත්තර වලින් එහෙම කියලා පැරා ඔලිම්පික් කියලා තමයි. ඇත්තට මේක එහෙම තමයි මේ රටේ තියෙන්නේ. ආබාධිත අය ඉදිරිපත් වෙලා ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය වීම පෙරදීන් ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ පැරා ඔලිම්පික් තරගයේ ඉස්සෙල්ලා මම දැනගෙන. ඊට අමතරව ඔලිම්පික් තරගය තියෙනවා දන්නවනේ අපි ලෝක මට්ටමේ ඔලිම්පික් තරගය තියෙනවා. ඊට අමතරව මම දැනගත්තේ අර තමයි මේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික් සරන්ඩිප් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ එතත් ඔලිම්පික් කියලා ඉතින් අතන ඔලිම්පික් එකේ අර පැරා ඔලිම්පික් එකේ එක ඔලිම්පික් නොවන බව දැනගත්තේ අද. ඒක පිළිබඳව මම අති සතුටුයි. කොහොම බලනවා මම මුණ දියා මන්ත්‍රීතුමා ඒක ඔලිම්පික් නොවන බව දැනගත්තේ අද. ඒ පිළිබඳව මම අති අතිශයින් සතුටුයි. මේම ඉතින් අර දැන් මේ දෙමව්පියෝ හැම වෙලේම මේ දරුවන් සම්බන්ධ මට එච්චර අත්දැකීම් නැහැ මේ මේ වැනි දරුවන් පිළිබඳ. මොකද කායික මානසික සමාජීය තත්ත්වයන් එක්ක ගොඩනැගිච්ච දරුවෝ පිළිබඳව තමයි මට අත්දැකීම් තියෙන්නේ. කොහොම හරි හැම දෙමව්පියෙකුටම අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ දරුවන්ගේ අනාගතයේ යම් කිසි මට්ටමකට දියුණු කරන්න. මව්වරුන් සහ පියවරුන්ගේ බලාපොරොත්තු මේකම. ඒ නිසා මෙතුමාගෙන් ලොකු උපදෙස් සමූහයක් ලැබුණානේ. ඒ උපදෙස් පිළිපැදලා මේ දරුවෝ යම් කිසි ඉලක්කයකට ඔය අපි හිතන සමහර වෛද්‍යවරයෙක් ඉංජිනේරුවෙක් කරන ඉලක්ක වලට එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනට මේ දරුවත් ඇරයි යන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඒ තැනට ගෙනියන්න එතුමාට උදව් කරලා අර මුල්ක මාත්මියත් ඒකට කැප වෙලා ඉන්න නිසා ඉතුරුටත් උදව් කරලා ඒ තැනට ගෙනියන්න මේ අයට උදව් කරන්න කියන එක තමයි මට ඔබ තියලා දාන්න මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අර තියෙනවනේ මිනිස්සට සොඳුරු සහ අගුණ. ඉතින් මේ කොහොම උපදින්නේ ඉතින් ඔය අර එතුමා කිව්වාගේ පිනට ඉපදිච්ච අය තමයි. දැන් මම බැලුවා ඉතින් ඇත්ත බැලුවම අපිට තමයි පිසු තියෙන්නේ කියලා. බුදුහාම කියවන තප්පේ ගැන උමත්තක කියන. ඇත්ත බැලුවම මේ මේ ළමයින්ට මොනවත් නැහැ ඇත්තට. ඒතුමා අදහස් දැක්වීම මම තේරුම් ගත්තේ එහෙම මේ ළමයින්ට මොනවත් නැහැ. ওই පිසු ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔය අනුන් පිළිබඳව අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන මහා ලොකු හිතවිලි කන්දරාව කොළි දරාගෙන ඉන්න මිනිස්සු නම් මං මං සහ අපි වගේ එවැනි අයට තමයි පිසු තියෙන්නේ. අනික කාටවත් පිසු නැහැ. ඔය කියන දරුවන්ට කොහොමවත් පිස්සු නැහැ. මොකද එහෙම එහෙම එහෙම සිතුවිලි සිතන්න බෑනේ. ගොඩක් දුර හිතන්න ගියාම තමයි එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දරුවෝ එච්චර දියුණු මානසික තත්ත්වයකට ගෙනියන්න බැරි වුණා. මේ දරුවන්ගේ අර ක්‍රියාකාරකම් දියුණු කරලා ක්‍රියාකාරකම් දියුණු කරන්න උදව් කරලා මේ දරුවෝ හොඳ තැනකට ගෙනියන්න නැත්නම් ඔබ සතුටු වෙන මට්ටමකට තැනකට ගෙනියන්න උදව් කරන්න කියන එක මතක් කරමින් මම කතාව අවසන් කරනවා. දීර්ඝ වෙලාවක් ඉඳලා රාජ්‍ය සභාවන් කීයක් පසුවේ මා හිතනවා අපි බොහොම පින්වන්තයි මෙවැනි සත්කාරයකට අපගේ ආයතනයේ ලබා ගැනීම පිළිබඳව ලොකු පිනක් අපට ඉදිරියේ ලැබේ. මොකද බොහොම හොඳයි. ඒත් එක්කම මේ කටයුත්ත කරගෙන යාම සඳහා අපට විශේෂ සම්බන්ධීකරණ කටයුත්ත කරන්නේ අපේ මොනිකා මහත්මිය. මෙතෙන්ද මේ කොහෙන්ද මන් දන්නේ මේ ලොකු සම්පතක් ගොනු කරගන්න මේ යෙදিলা තියෙන්නේ එතුමිය. ඒ මානව සම්පත අප වෙනුවෙන් මේ රාජකාරිය කරන අතරේ special Olympic ceremony Sri Lanka ආයතනයේ ගරු සභාපතිතුමන්ට ඔබගේ හඬ අවදි කරන්නට මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනය කර සිටිනවා. තියෙන්නේ තවත් දිස්ත්‍රික්ක තියෙනවා තුනක් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ මේ බොහොම වටිනා කාර්යයක් අපි බලමු. අපිටත් හැකියි අපි උදව් පදව කරන්නම්. ඉදිරියේදී මම හිතනවා මම අර අපේ මධ්‍යස්ථානයේ මම සකස් කරලා තියෙනවා මේ ග්‍රැමෆෝන ගිනාවර්ජන කියලා ෂෝ එකක්. අපි සමාවෙන්නේ වෙලාවක කරලා අපි එහි ලැබෙන ආදායම් හිම මේ පැත්තට බැහැ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. අනිත් වයසකමයි ඒ කියන්නේ එදා තෘප්තිමත් නොවු අද තෘප්තිමත් කරන වයසක කණ්ඩායමක් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම වයසකයි. ඒක බොහොම කැමති බොහොම මේ වගේ දේවල් වලට බොහොම කැමති ඉතින් ආයි ටීවී මෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අපි ඉදිරියේදී එවැනි බලාපොරොත්තු ඇතිව කොහොමදත් මේ මේ රට තුල පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව මේ ගරු සභාපති වෛද්‍ය නිමල් කාර්යවසම් මෙතුමනි ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂතුමියනි පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී ගුවන් බණ්ඩාර මෙතුමනි ඒ වගේම විශේෂ ආරාධිත මහත්මාත්මියගේ අවසරයි. මට ලැබී ඇති කාර්ය ස්තුති කතාව මේ අවසාන මොහොතේ පැමිණි නමුත් අවස්ථාව මගහැරීම සුසු නොවන නිසා ස්පෙෂල් ඔලිම්පික් එරෙන්ඩිබි ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ගරු සභාපති වෛද්‍ය නිමල් කාර්ය සම්මන්ත්‍රණයට සාමාන්‍ය අධිකාරී ඉන්දෝසි පෙරේරා මැතිතුමට මැතිතුමියට ප්‍රධාන පුහුණු කාරණේ දර්ශා අත්නායක මහත්මියටත් මල්ල ක්‍රීඩා සහායක පුහුණුකරු බේෂාන් ඉඟුරුවත්ත මහත්මයාට බලපල ප්‍රාසභාගරු සභාපතිතුමාට ඒ වගේම පාලිප ප්‍රාසභාවේ ගර්මන්ත්‍රී කුවන් බණ්ඩාර මෙතුමාට පල්දෙනිය මහින්ද විදුහලේ විදුහල්පතිතුමාට මහජන බැංකුවේ කල්මනාකාරතුමාට සනස බැංකුවේ නියෝජ නියෝජන කරමින් එම මහත් මහත්මින්ට මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කර දෙමාපියන්ට හා සියලු දෙනාට ස්තුතිය පුද කරන්න අවස්ථාව. ඕගලන්ට මොනවා හරි තියනවාද ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න. ඕනම කෙනෙකුට මොනවාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තාත්තා කමන්නේ කතා කරන්න. අයින් කළ දෙනකෝ මෙයාට හරි මට ඇහෙනවා මම වයස වැඩි අපි ඇහෙනවා